So, guten Morgen. Ähm, wir sind jetzt gerade beim Mopedverleih, weil wir die Mopeds noch ein bisschen verlängern wollen bis morgen. Da wir heute noch am Abend in die Stadt gehen wollen und was essen. Ähm, danach werden wir nach Aonang Beach gehen. Äh, von dort nehmen wir uns dann sein Boot-Taxi und fahren dann nach Rayleigh. Verbringen dann den restlichen Vormittag dort und auch den Nachmittag. Und ich muss dann um ja, vor 6 Uhr wieder in der Unterkunft sein weil ich die Unterkunft zahlen muss. Also das haben wir noch nicht erledigt. Ich habe gedacht, ich habe das schon mit Kreditkarte gezahlt. Habe ich anscheinend nicht. Gut, ähm, wir sind jetzt bei den Booten, haben die Tickets ähm, und warten jetzt, bis wir losfahren können. Also wir sind mit einer ganzen Gruppe wahrscheinlich dabei. Ja, hat nicht viel kostet, 100 Baht hin, 100 Baht zurück und ja, 600 Baht insgesamt für drei Personen ist echt nicht schlimm. sind jetzt auf Relay. Ähm, was machen wir? So gut, wir haben jetzt ein kleines Plätzchen gefunden, wo wir jetzt zwei Stunden bleiben oder so. Dann gehen wir was essen und schauen uns dann später die Insel an. Es gibt irgendwo anscheinend einen Viewpoint. Ähm, ja, gut, was heißt das? Wir sehen uns später. So, wir haben jetzt ein kleines Nickerchen gemacht. Ähm, ich war vorher noch am Strand, habe den Strand ein bisschen abgeklappert und habe dann wieder die Schilder gesehen mit den No Drones. Ähm, ja, urschade. Ich hoffe, dass es oben beim Viewpoint keine Schilder gibt, damit ich dann vielleicht hoffentlich doch mit der Drohne fliegen kann. Wenn nicht, ja, Pech gehabt und hoffentlich dann in Kausok. wir sind jetzt auf der Suche nach irgendwas zum Essen. Ähm, irgendwie schaut es aber aus, als wären hier nur Snackbars. Ähm, deswegen schauen wir jetzt mal weiter. Da wir jetzt auf der westlichen Seite keine Restaurants gefunden haben, also es gab zwei Restaurants, was wir jetzt so gesehen haben, aber die haben uns jetzt nicht angesprochen, deswegen gehen wir jetzt auf die Ostseite und hoffen, dass es da irgendwelche Restaurants gibt, weil dort die billigen Unterkünfte sind mit den Hostels und so. Ähm, ja, vielleicht verbringen wir dort auch dann den restlichen Nachmittag. Wir haben jetzt ein Restaurant gefunden, ähm, nicht so viel Auswahl, aber dafür passt der Preis und wir haben einen guten Ausblick. Also heute gibt es wieder Partei. Ähm, ja, eigentlich schmeckt es immer. Ich habe hab bis jetzt kein schlechtes Partei gehabt. Gut, wir haben jetzt was gegessen und sind auf dem Weg zum nächsten Viewpoint. Ähm, ja. Gut, anscheinend geht es zum Viewpoint darauf, irgendwo hin. Das heißt, ich werde jetzt einmal die Kamera wegpacken und dann sieht man sich wieder. So, wir sind jetzt in einer Schlucht und ich hätte das überhaupt nicht erwartet, dass wir jetzt daherkommen. Also wirklich diese steilen Hänge, unglaublich. So, ähm, und es geht weiter runter, also wir warten jetzt bis die jetzt fertig sind. Und dann geht es genau dort runter. Gut, ähm, wir sind unten bei der Lagune angelangt und, und ja, war ein bisschen steil und ein bisschen anstrengend. Aber wir sind von da ganz oben runtergekommen. Ganz da oben. Mit Leitern, Seilen und ja, einfach runtergeklettert. Und hier sieht man die ganze Lagune also, ja, in ihrer Pracht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich da reingehen. Gut, ich habe wahrscheinlich jetzt was ziemlich Dummes getan, aber ich habe es mal riskiert, dass ich jetzt in die Lagune reingehe. Ähm, einfach damit ich euch das zeige. Schaut euch das an. Gott, ist die Kamera wieder dreckig. Äh, naja, jedenfalls ähm, werden wir uns jetzt anziehen und wieder, wieder zurückgehen. Ähm, ich glaube, das wird eher der schwere Part. Gut, wir haben es wieder runtergeschafft ähm, und sind von da oben gekommen, bevor wir raufgegangen sind. Ähm, jetzt gehen wir wieder zurück zum Strand, wo wir angekommen sind und ja, fahren dann zum vier, halb fünf wieder zurück. Wie spät ist es jetzt? Ist Es jetzt halb vier. Ähm, ja, also die Kamera hat eigentlich viel abgeregt vom, vom Dreck. Sieht man das, sieht man wie dreckig ich bin. Ähm, wer nach Rayleigh kommt und die Lagune sehen will, der sollte sich wirklich ein festes Schuhwerk äh, mitnehmen. Es, es geht natürlich auch mit Flipflops und ah, verdammte, verdammter Rucksack, nicht zu. Jedenfalls, ähm, wie schon gesagt, festes Schuhwerk, Flipflops gehen, barfuß geht, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ich habe diese Flipflops, also das sind eigentlich Sandalen ähm, und mit denen ging es recht gut, weil es eine gute Sohle gehabt hat. Ähm, anders würde ich es jetzt echt nicht machen. Und noch was, wer es wissen will, wie lange wir jetzt gebraucht haben, also dann ungefähr insgesamt zwei Stunden. Ähm, ja, eine Stunde rauf, zum Viewpoint und zur Lagune und eine Stunde ungefähr runter. Äh, runter hat es trotzdem etwas kürzer gedauert, weil wir einfach keine Wartezeiten gehabt haben bei den ganzen Stegen, wo es runtergegangen ist. Ähm, gefährlich. Ich sag von, von 1 bis 10 war das, war das ungefähr eine 5. Gut, als Belohnung gibt's ein Fanta. letzten paar Minuten hier in Rayleigh. Ähm, wir fahren jetzt gleich mit dem Boot zurück nach Hamonang und dann wird die Schuld beim Besitzer ähm, beglichen. Danach werden wir duschen und das letzte Mal in die Stadt fahren. Ähm, wahrscheinlich dann auch am Abend dann die Rucksäcke packen oder das machen wir morgen in der Früh, je nachdem, wie sich das mit der Zeit ausgeht. Ähm, yeah, comes off really. Frankfurt anscheinend ist Endstation, weil wir gestrandet sind und eigentlich da hinten unser Strand ist. Naja, was soll's. Ein bisschen gehen schadet nicht. Aber jetzt hat der Das ist jetzt echt lustig. Das sieht man, warte, sieht man, wo das Schiff ist? Das ist da hinten. Und der Strand ist da vorne. So, Zahlung erledigt. Ähm, da gab es natürlich wieder Komplikationen, weil ich mit äh, meiner Kreditkarte gezahlt habe und ich aber den PIN nicht wusste, weil ich nie mit dem PIN zahlen muss. Ähm, habe das jetzt mit PayPal erledigt, also hat funktioniert und jetzt wird es dann in die Stadt gehen. Gut, wir waren jetzt was essen. Ähm, mir ist aber etwas schlecht, ich weiß nicht warum. Es ist schon irgendwie den ganzen Tag so. Also eigentlich schon seit 10 Uhr in der Früh. Ähm, hoffentlich ist das jetzt nichts Ernstes und ich habe wieder diese Lebensmittelvergiftung vom ersten Tag. Äh, jedenfalls sind wir jetzt noch da, kaufen noch ein paar Sachen ein und ich baue noch ein paar Postkarten. Minusgraden hier, äh, check, also, aber Übelkeit immer noch da. Hoffentlich geht das bis morgen weg, sonst wird diese Busfahrt ziemlich unangenehm. Das war unser aufregender Tag in Rayleigh. Im nächsten Video geht es dann zum Kausok Nationalpark. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, wenn ja, dann gebt mir ein Like und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Mein Name ist Max von Exploring Atlas und bis zum nächsten Mal. Tschüss.